meningkat Waktu itu pernah saya membawa seorang raja yang ada di Malaysia, dari Malaysia seperti itu dengan keluarganya di bulan Ramadan. Dan Masya Allah ya, itu memang beliau itu khususkan untuk bulan Ramadan di sana. Tapi bukan 10 hari terakhir, ya hanya di pertengahan saja dan itu satu minggu dia umroh seperti itu guys ya. Dan itu pun kita melihat itu kayak wow ini ramai banget sudah seperti itu. Sampai raja itu mengatakan Wow, ini ternyata lebih ramai daripada haji. Nah, di sini ada sebuah klip guys untuk melihat sejenak ya bagaimana istilahnya keramaian yang ada di Mekah Al Mukarramah. Jom kita tengok sebelumnya guys. Let's go. Nah, seperti ini orang tawaf ya. Masya Allah, Masya Allah ramai banget ini guys. Belum, belum dimulai ini. Allah jadi rindu guys ini masuk ke dalam ini ya uh, eh, Ijir Ismail Masya Allah ini sesak banget ya kalau bulan Ramadan seperti ini sampai ada yang jatuh itu udah biasa guys ya sebenarnya nggak ngerti juga orang jangan dorong dorongan lah oh ini dari Indonesia nih dari Indonesia oke ada ibu-ibu tuh dari Indonesia kayaknya dia dari Malaysia juga ya pokoknya rame banget yang biasa itu dari Turki guys yang paling rame itu Turki Pakistan nah itu rame banget nah ini di stop dulu ya kan seperti itu. Jadi memang ada jadwalnya khusus kayak gitu guys. Allahu akbar. Jadi biasanya ke Hijri Ismail kalau bulan puasa itu ada space di mana dibuka terus habis itu udah ayo selesai selesai selesai dikosongkan setelah dikosongkan baru masuk lagi seperti itu guys ya Allah jadi rindu guys ya orang yang pernah ke sana pasti rindu ya kan rindu nggak pasti rindu lah ya kan rindu itu berat ya kan Oke, okay, dan lanjut lagi guys, kita akan melihat iklan raya lagi. Nah, di sini daripada Agrobank TV guys, lebaran yang dirindukan, film pendek raya Idul Fitri Agrobank 2023. Nah, langsung saja ini baru upload kemarin ya, 12 April 2023. Jom kita tengok videonya. Let's go. Masya Allah, sepi. Assalamualaikum warahmatullahi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Okay. Setiap orang ada kisah mereka tersendiri. Oh. Dan ini adalah kisah Pak Gani. Astagfirullahaladzim. Rindu sama istri dia, guys. Saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Khamis 23 hari bulan Mac 2023. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tahun ini sangat berbeza. Dah berbulan orang kampung tu tak nampak dekat jetty kesian dekat nelayan, peniaga. Tak ada siapa yang nak uruskan jual beli borong yang banyak tu. <sighs> Tu. Pasar dekat bandar. Bekalan hasil laut dah tak terjamin. Selalu terputus. Sebab hasil dari jeti tak diuruskan dengan betul. Pernah nggak sih guys ketika kita ngobrol sama orang tua kita terus orang tua kita diem aja? Pernah kan? <laughs> Saya juga seperti itu. Dan di sini di, diawali dengan kayak dialog-dialog yang mengingatkan kita kepada zaman-zaman dahulu kala guys ya. Zaman-zaman masih kita masih muda banget, masih kecil lah seperti itu. Dan dialognya seperti ini dan juga nuansanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Astagfirullahaladzim. Bang. Ha? Ah? Hei, eh, kenapa ni? Tak. Badan Kiah ni kan macam tak sedap badan je. Macam nak demam je, bang. Nah, kalau macam tu, saya tak payah kerja JT lah. Takut apa-apa jadi kat awak nanti, susah pula. Hmm? Okey. Alah, abang pergi je lah. Kiah tak apa-apanya. Sikit je ni. Nanti, Kiah makan ubat. InsyaAllah, baiklah dia. Hmm. Bang. Hmm. Bang kan selalu cakap. Ha? Hidup kayu berbuah. Hidup manusia biar berjasa. Kiah ni kan faham kerja abang. Abang pergi je lah. Tuh, Tuh, Kiah tak apa-apa. Nanti Kiah makan ubat. Hmm. Berbuat baiklah semasa masih hidup untuk diri sendiri dan masyarakat. Itulah maksud peribahasa yang menjadi prinsip hidup Pak Gani. Kerja jadi peraih macam Pak Gani ni sangat penting dekat kampung aku sebab siapa lagi yang boleh uruskan hasil laut yang dibawa pulang oleh nelayan dan diagihkan kepada peniaga untuk dipasarkan keluar tanpa mengabaikan kepentingan bekalan penduduk di kampung kami. Tapi... Hmm, sebesar jaru. Makan ni! Ha? Apa pula hal ni? Hei, eh, eh. hei. Kenapa? Ya, Mak Kia, Mak Kia. Apa hal dengan Mak Kia? Mak Kia masak kat rumah. Astagfirullahaladzim. Aku balik dulu. Ya, ya, ya. Allah Akbar. Aku mati ya? Ah. Eh, sakit orang. Allah Akbar. Maafkan Abang Kia. Abang tak ada di sisi Kia masa itu. Kia ah. pergi tiba-tiba. Okay. kita tahun ni meriah tau bang raya ha kiah buatkan apa tau bang kiah buatkan ha, lontong kiah ada buat ha, bahulu ha tu semua kegemaran abang dengan Ali yang kiah suka sikit je nasi impit kuah kacang <laughs> yang lain semua abang punya dengan Ali kiah masak special untuk abang Ali <laughs> Itulah ibu eh. Selalu memikirkan kebahagiaan suami dan juga anaknya. Allah, kenapa bikin nangis semua sih iklannya? Ah. <laughs> Ini aja udah rembes, guys. Nanti abang makan tau. Abang tak makan. Sian penat dia masak tau bang. Abang kenalah makan. Ya Allah. Ah, jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis. Try not to cry. Come on. Ayah. Ali minta maaf. Ali tahu banyak kekurangan Ali masa menjaga ayah. Tambah bila ibu tak ada. Ya, Pak Gani adalah ayah aku. Sejak ibu meninggal dunia, ayah kemurungan. Asyik teringatkan arwah ibu. Ibu. Assalamualaikum. Bu. Ali dah balik ni. Ah. Kali ni cuti saya lama sikit. Ayah mana, Bu? Nak pergi JT ke? Apakah dia enggak tahu ya, Kesia? Ya? Allah. Tolong! Tolong! Allah. Macam mana kalau saya masa tu? Hais. Bu, ibu bangun, Bu. Bu Ali dah reda dengan pemergian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi aku kesian melihat ayah. Sebab ayah tak boleh menerima kenyataan yang ibu telah tiada. Allah. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullah. Astagfirullah. Ayah minta maaf hanya tak boleh terima kenyataan yang ibu kamu dah tak ada. Dah, Kena jangan. Di... Maafkan ayah. Ya Allah. Pada yang telah tiada, sama-samalah kita berdoa untuk mereka. Betul. Kita di sini tetaplah terus berusaha menjalani hidup dengan lebih bermakna. Hidup kayu berbuah. Hidup manusia biar berjasa. Al-Fatihah. Selamat Idul Fitri. Oke okay guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya. Asli ini asli menitikan air mata. Aduh, nangis lagi. Saya udah nahan buat nggak nangis ya guys ya, tapi ya tetap aja rembes guys ya. Aduh, memang klan raya banyak sekali yang sedih, banyak sekali juga yang bahagia, yang senang-senang gitu.